Nakita na ako pa. Maluyo pa raw, sabi ng papa ko mga, mga lods. ngayon hahamunin ko siya ng hot spicy challenge so ito yung uh, ramyan natin hot spicy uh, sili sili dito to hot spicy <laughs> ito yung ating so, so subukan natin yung Tapos siyempre dadagdagan para binayaran na Hindi kasi ako ng tinapay kanina kaya siguro na kasi bangang pa oh, Pero kung kulang ka pa sa anghang pa, may extra tayo dito. Extra chili. <laughs> kung kulang pa. lang kasi Boy Tapang. Yung napapanood sa YouTube, si Boy Tapang. Oh. Ito yung bagong Boy Tapang ngayon <laughs> ng Bicol. Berta ini sini yang Boy Tapang. Pas paso, paso, berapa? Naman. Nga, nag-vlog pa pa. Sabihin mo, matapang ako. Hindi nga, ito, ano, sobrang sa buhay tapang to. Oo. Oh. nagdagdag pa yan. Pakita mo sa ano, sa ano pa. Kaya medyo maano yung action ganito, grabe to. Kaya so wala na siya. Ako ayaw ko na, okay na to. So ayan guys, oh, dinagdagan ang dami pa oh. Oh, oh. Grabe. Ang hangyan talaga. So ito, ayan. Hmm. Kasi papa ko nag yung papa ko nag-uuta ng sili to, sili na green. Inuuta niya yun. Kaya siguro, mga labuyo, sili. Yun, hindi pala yung labuyo. Mas manga nga yun, eh, no? Parang mahina nga, uh -huh. Pero ito may ano to pa, may isa pa. Pwede mahal. Ano? Pwede yung sa dating. Kailangan pala abangan nyo kakain kami ng puta na ah. sili kulay green eh? pero maanghang na rin ano? init yung ano ko eh, tayo <laughs> pak bos apa guys sakin gitu marami pa to Terus talaga. subukan natin yung utan ng sili pa. Ng green. Sige. Kasi pang matagalan na rin ang ulam yun. One spot Tapos? Oh, tapos na si Papa. Wala na, wala na. Magaling, magaling talaga. Isa na isa anghang. Sabihin mo, sabihin mo muna pa, sub subscribe my channel. Ruel TV, sabihin mo pa. Subscribe. por <laughs> me la quitaron también hace dos no. ahí fue allá. <laughs> Please subscribe. <laughs> nada. Esto está por Ahí buena, entró en el control. ese. digo, ahora está Claro. Subscribe. Con la crisis está Yo la No había crisis. Cuando me la quitaron fue en el 2004. Lo tengo apuntado. No, no, no hubo crisis. Si te lo encontraras de delante, ¿qué, le dirías? No, yo un papa con una papa. Sinvergüenza, cabrón. malakas pa. Pa, shaving to shaving na nga niya. Nakakapag-trim pa siya ng mga damit doon sa baba. Kasi may pataya yung kapatid ko nakakapag-trim pa siya. So, 76 years old. Malakas pa. October 10, 77. Ah, 77 ah, na siya. Ah, parang hindi ko yata maubos to ah. utang kita ng sili na. So guys, abangan nyo mag-uutang ng sili si Papa. Kulay green na sili. So, so yun ang sunod natin na hot chili uh, <clears throat> ano ba yan? Angang. Ah! <laughs> Naiwan ako dito ah. busog lang yung tatay ko. Akala ko maanghangan, hindi pala. Walang angpang, nagkano pa no? Mahina. Pero ako napapaluwa na. Ah! <laughs> putan sa gabi sili. Kaya sana isang hangat. Tinatawang sili pala tawag ito, tinatawang sili. Tapos din. Gabi akang. pag papak, So what's up mga kalutino? Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, paki-subscribe, like, share, and pag-pindot na rin ang bell notification para lagi kang updated sa ating mga video na ilalabas. Ah, ah, ha? Ang hang? So guys, kung gusto nyo Ah, ilalagay ko yung link sa baba. Ah, click nyo na lang para kung gusto nyo mga makita ng mga uh, copy racer na mga na-modified copy racer, uh, ah, classic copy racer so ilalagay ko dyan sa description sa, description, sa baba sa baba Tsaka yung top speed ng ating copy racer nandiyan na rin ilalagay ko na rin sa baba ilalagay ko yung link link na lang din so yung dito na lang yung ating mga video guys So kung bago pa lang sa aking YouTube channel, uh, paki-subscribe, uh, like, share, at saka pakipindot na rin ng uh, bell notification para uh, lagi kayong updated sa mga video ko na ilalabas. So guys,